Привет! Сегодня мы будем открывать кейсы в реальной жизни. Сегодня у нас два кейса. Новые кейсы. Pillow кейсы они, по-моему, называются. Наверное, все о них наслышаны. Также там есть новый нож. У нас два тиража. В общем, давайте пытаемся открыть первый. Они без ключа. Ну, можно сказать, они как сувенирные. Я не знаю, почему их кейсы назвали. Они больше сувенирные наборы все-таки. Ну, давайте откроем его. Э, о, блин, мне очень стрёмно, я не хочу деньги просирать, они стоят, наверное, тысяч шестнадцать реально. Сейчас мы попробуем открыть. Так, я уже пробую. Что там есть? Где? Опа. О, блин, какое-то убожество. О, боже мой. Столько денег потратить ради этой фигни. Это, короче, новый скин, новое оружие, эм, Динозавр оружие. Э, динозавр оружие оно называется да. У нее двигается хвост, как видите, это э, динозавр, да. Это динозавр, он такой скин динозавренный довольно. В общем, говно, если честно, это можно даже выбросить. Следующий кейс у нас второго тиража. Так, пожалуйста, я хочу купить эти кейсы. Просто я не знаю, если я сейчас не куплю, хотя вряд ли его, конечно, куплю, и потом большая редкость выбить новый нож вот в этом вот кейсе. Давайте попробуем. Фу, блин, руки трясутся, я не могу просто. Это очень страшно. Просто если он не окупится, это будет очень плохо. Я почти все деньги потратил на него. он, походу, по после полевых испытаний, но ничего. Он Драгонлор. Он стоит, наверное, миллиарда два. Просто статрек. Я не понимаю, как это можно быть. Смотрите, какие красивые узоры. Все-таки, как видите, он после полевых. Или даже качеством поменьше. Я посмотрю на торговой площадке. Какое-то качество. Давайте я пока сниму как он его анимацию, короче, я сниму, ага, хорошо. Да.